Он родился в понедельник. Это точная информация. Но в каком дне месяца, это уже не точно. По некоторым данным, 10 го Рабиуль Ауаль. Рабиуль Ауаль это месяц. По хиджре у нас такой месяц Рабиуль Ауаль. 10 го по некоторым э, мнениям 8 го по некоторым 12 го и даже есть такое мнение, что в Рамадане э, родился, но это очень слабое мнение. Но самое главное, что неизвестна точная дата, неизвестна точная дата, когда родился наш пророк, салам, в каком дне этого месяца. Но Известно, что он родился в Рабир Аль-Ауаль и понедельник. Понедельник он. И понедельник это такой что день, не только родился наш пророк, салам, в это время. И в этот день ему было дано пророчество. Пророк, салам, стал пророком это, этот случай, это событие произошло тоже в понедельник. Именно в этот же день наш пророк, саллаху вышел из Мекки, переселился в Медину, он вышел из Мекки в Медину. Еще другая инфо интересная информация, что он дошел до Медины тоже в понедельник. Наш пророк, саллаху тоже умер в понедельник. Просто есть хадис, или же хадисы, что наш пророк Саласалям родился в понедельник и стал пророком в понедельник, он дошел до Медини в понедельник, вышел из Мекки в понедельник. И пророк, саллаху из-за того, что он родился в этот день, и ему было дано пророчество в этот день, и много вещей происходили в этот день, он держал пост в понедельник. Он держал пост в понедельник и побуждал своих сподвижников, мусульман, держать пост в э, понедельник. Саллаллаху алейхи ва